Pasaría el tiempo intentando ver qué hacer para perder y lo imposible. Siento que el tiempo ha sido fácil Y siempre me he esforzado en tener que hacer Perder es no hacer Lo que viniste a hacer